电竞产业想要发达哦，那台湾有什么作为哦？呃，我自己二零一六年刚加入行政院的时候，就是做这个题。在当时，电竞还没有被认可作为一种运动，所以呃，就是连呃国外的选手要进来发签证，或者要借小区这种场地或什么都很困难，因为没有部会愿意管它。体育署说没有动到某个阶，所以不是体。育 应该是一种文化，文化不没有一百年的传统，所以不是文化，应该是一种工业。然后工业去说，呃，我们是管那个球场，就是管软硬体的，从来没有管过球员的，它应该是一种体育。 那所以就互相推来推去。那所以后来我的处理方法也很简单，就是我把电竞选手所提到他们碰到具体的问题，通通讨论完之后，就抛到网络上，然后去邀请八卦版啊、莫过林啊、巴哈姆特啊、两虎电竞啊、呃等等啊这些朋友来提出一些想法。那里面真的就很专业的说，呃，他主张围棋。 电竞啊，那如果围棋是电竞，当然最近很红的象棋啊，应该也是电竞，回合制的电竞嘛，因为很多比赛都是在线上来做了嘛，那所以因为本来呃，国教署就有围棋专班。 那本来文化部呃就有这个围棋的替代品，反正每一个部会对于围棋都蛮好的，就是有一套现成的制度。所以当我们说围棋就是一种回合制电竞，我们现在只是要把即时的电竞纳入呃围棋有的，他们也要有的时候，哎，各个部会都发现它可以帮忙。 那这个就跟传统上那种就是每个部会都不愿意踩线，变成说他自己要去把这三个部会所有的业务都纳入，是很不一样的。所以这个就告诉我们说，在网络上面透过像 s l i d o 这种匿名的留言的方法，对于政策形成也很有帮助。我依然还觉得提出那些具体建议的，很可能就是承办人本人哦。但是他的长官在所以他不愿意举手讲，他只好跑去 PTT 留言。那但是无论如何，他提出是非常有创意的解决方案。所以。 我们现在的做法，当然一方面，呃，电竞已经被运动产业条例认可是一种运动产业。那在接下来，我想有很多的工作不是。 关务是政府，而是因为运城条例对于企业的赞助，啊，对于就是我们社会部门的赞助，对于我们国际上面的赞助等等的这些都有相当好的诱因，所以大部分还是要用民间的这种力量来做到。但我们能够做到的就是确保说它有主管机关啊，然后自己不要挡路啊，大概这样子。